8 e, październik 2019 ekspedycja Tango Oscar 80 Sugar Papa Saint Pierre and Miquelon ładnie pracują E, dwóch Polaków jest w załodze. Leszek SP3DOI i Jan SP3CYY. Y. Są czujni na polskie stacje.